Te confieso, llevo un rato idealizándote Toda una vida yo buscándote No sé qué hacer, te ves muy bien Me acercaré Te confieso que lo mío no es realmente hablar Soy algo tímido como verás Pero esta vez me atreveré, te lo diré Ya me tienes como un loco enamorado Baby, la verdad que tú me gustas demasiado Tú ven que lo demás yo te lo digo bailando Sabes que soy yo oh, quien te da calor noche contigo hago lo que sea, lo que sea Si tú eres para mí, también soy para ti Si te dejas llevar yo te doy todo lo que quieras hey, Ya me tienes como loco enamorado Baby la verdad que tú me gustas demasiado Ven que lo demás yo te lo digo bailando Pégate yeah, yeah. Y es que ahora ya no sales de mi mente Será que lo que siento tú también por mí lo sientes Pégate eh. Sabes que soy yo oh, quien te la pasar otra noche contigo hago lo que sea, lo que sea Si tú eres para mí y yo soy para ti Por pasar otra noche contigo yo hago lo que sea, hago lo que sea Sabes que me gusta, sabes que me encantas el lento, eso a mí me mata Dale mamacita, que no tengo prisa Hagamos de esta noche una noche infinita Los días que te vas, busquemos un lugar no haya nadie, sola la oscuridad y besame lento Paremos el tiempo Tú me tienes como loco enamorado Baby, la verdad que tú me gustas demasiado Tú ven que lo demás yo te lo digo bailando Pégate, Tú lo sabes Sabes que soy yo